Basta. Oddio. Questo mondo fa schifo. l'umano il cui nome era scritto in questo quaderno, Moia. Che puttanato! Sono tornato. C'è nessuno? siamo messi sul serio? Eh, e non posso provarlo nemmeno su una persona che conosco. Diventai un assassino! L'umano il cui nome verrà scritto in questo quaderno, morirà. Per uccidere un umano è necessario conoscerne il nome ed il volto, per non colpire omonimi. L'umano designato morirà dopo 40 secondi dalla scrittura del nome. Se lo si desidera, è possibile aggiungere ulteriori dettagli per personalizzarne la morte. In questo caso, si avranno 6 minuti e 40 secondi, prima che essa avvenga secondo le modalità prescelte. Torniamo alla cronaca. Inseguimento a Brindisi dopo un omicidio. L'assassino sta fuggendo in auto, causando scompiglio e rischiando il del mare ad ulteriori cittadini. Giacomo Dante, questo è il nome del fuggitivo, ha ucciso una persona in un fast food, per poi darsi alla fuga. Attenzione, attenzione, l'auto, l'auto è finita fuori strada e, e si è fermata. Vediamo, vediamo gli agenti che, che gli agenti si avvicinano. Attendiamo aggiornamenti dal nostro corrispondente sul luogo. Mio Dio, mio Dio, sembra, sembra che Giacomo Dante sia morto al volante della sua auto. È, è incredibile. No! Non è possibile. Deve trattarsi di una coincidenza. E se non lo fosse... Devo provarlo di nuovo. Aiuto! Taci, aiuto! Taci. Aiuto! Taci. Aiuto! Tu non sai chi sono io! Hai letto il giornale, mi conoscerai! Sono il boss Andrea Fanelli e adesso dammi tutti i tuoi soldi, i tuoi contanti e il tuo smartphone! Oppure ti aprirò quella testa da decelebrato che ti ritrovi! Vado in camera a studiare, non disturbarmi. Va bene, ti ho comprato delle mele fresche, sono nella coppa sul molo. sei? Cosa vuoi da me? Io sono un dio della morte. E quel quaderno è il mio. Sei venuto per rubarmi l'anima o qualcosa del genere? <laughs> no, non ti farò niente. una volta che il quaderno tocca terra, esso diventa proprietà di questo mondo. Allora, perché l'hai fatto? Non può essere stata una coincidenza. Hai anche lasciato il libretto delle istruzioni. Perché mi annoiavo, Light. E devo dire che mi è andata meglio del previsto. Molti usano il quaderno per i propri scopi ma tu, tu che intenzioni hai? Non è semplice? Giustizierò tutti i criminali e renderò il mondo un posto migliore, esattamente come tutti gli uomini vorrebbero, eliminerò tutta la feccia. E quando gli uomini mi accetteranno, diventerò il dio di questo nuovo mondo. Gli umani sono uno spasso. Quello che sta accadendo in queste ultime settimane è incredibile. Nelle carceri di tutto il mondo, nelle strade, nei rifugi, i criminali stanno perdendo la vita inspiegabilmente e tutti per la medesima complicazione, arresto cardiaco. Le autorità hanno avviato un'indagine per cercare di capire cosa stia succedendo. Su internet oramai l'origine di questa epurazione viene imputata ad un essere superiore chiamato Kira. I leader delle nazioni dell'ONU hanno deciso di affidare la soluzione di questo caso al celebre super detective L, di cui conosciamo solo il nome in codice. Oggi è annunciata una diretta speciale, in cui Elle in persona terrà un discorso al mondo sul caso Kira e, per la prima volta, il super detective mostrerà a tutti il suo volto. Che abbia qualche asso nella manica per risolvere il caso? Hello people, my name is Elle, and I'm here to communicate. Il mio saluto a tutto il mondo. Io sono Elle, e sono qui per comunicarvi un importante annuncio. Kira hai giorni contati. Io ti catturerò. Negli ultimi periodi hai commesso un numero altissimo di omicidi. E quello che è peggio è che ti atteggi come se fossi un giustiziere, un dio sceso in terra. Kira, mi rivolgo direttamente a te. Forse credi di essere giusto, credi di fare questo per il bene del mondo. Ma lascia che ti dica una cosa. Tu non sei la giustizia. E non sei nemmeno il paladino che credi di essere. Sei soltanto un misero assassino tu sei malvagio. Ah, è così che la metti, figlio di puttana? Beh, sarebbe stato bello averti come avversario. Ma per sfortuna non sa così. Vediamo. Mm-hmm. Non parli più, eh! Ti manca il fia! Wow, davvero impressionante. È bastato vedere la vittima e conoscerne il nome per ucciderla. Ah, comunque, quello non era il vero L. Io sono L. Quello che hai ucciso era un criminale la cui condanna a morte era prevista per oggi. E, visto che adesso sono io qui, che aspetti? Avanti, uccidimi. Uccidimi! Cos'è? Per farlo? quanto pare veramente bisogno sia del volto che del nome per uccidere qualcuno. Questo è un buon materiale per la mia indagine. E non è tutto. Ho fatto annunciare questa trasmissione come una diretta mondiale. Invece, l'ho fatta trasmettere solo in Italia, nello specifico la provincia di Brindisi, dove hai commesso il tuo primo delitto, fuggitivo. Per oggi è tutto qua, ma sono sicuro che presto ci rivedremo. Ciao. Light ti ha proprio fregato. <laughs> Va bene, L. Accetto la tua sfida. Sarà un duello con tutto sul piatto. Io ci metto la mia libertà, tu la vita stessa. Ma non crede che avrai la vita facile. Ti prenderò Kira, perché io sono... Io sono... La giustizia!